presentem a nostra Regina per a rendir-la els honors que la seva distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de nostra més alta representació, retem homenatge d'amor i pleitesia a la fallera major de València per a les falles de l'any 2018, la senyoreta Rocío, Gil y Uncio.